Bu video davomida oddiy reyslar qachon ochilishi, koronavirusiga haqiqiy davo chiqqani va O'zbekiston chegaralari qachon ochiladi. Undan tashqari charter reyslar qachon qo'yiladi va qayerlarga qo'yiladi. Charter reys uchun qaysi nomerga murojaat qilish kerak? Aziz vatandoshlar, xullas hammasiga ushbu video orqali javob olasiz faqatgina sizlarning yagona iltimosim bu muborak oyda yaxshilik qilishingizni iltimos qilgan bo'lasdim ushbu videoga bir dona like so'rab qolaman yaxshilikni katta kichigi bo'lmaydi Alloh qabul etsin videoda boshlaymiz assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar bugun bilmadim menimcha qisqacha video bo'ladi lekin bir qancha ma'lumotlarga ya'ni savollarga javob berib o'taman ko'pchilik murojaat qilyapti aynan shu mavzular bo'yicha xudo xohlasa birin ketin har bittasiga javob berishga harakat qilaman albatta video davomida hurmatli yurtdoshlar agar sizda ham qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa qandaydir murojaat video bo'ladigan bo'lsa bemalol Instagram orqali murojaat qilishinglar mumkin. Instagramim doim aytaman Maxmadiv faqatgina obuna bo'lgan holatda murojaat qilishinglar mumkin. Undan tashqari videoda pastga qarasanglar obuna tugmasi bor. Ko'pchilik уже obuna bo'lgan. Kattakon rahmat sizlarga. Yangi ko'rayotganlar yoki obuna bo'lmaganlar o'shani bossanglar qizil tugma kulrang bo'lib qoladi. Iltimos qilaman o'shani kulrang qilib qo'ying. Sababi bu kanal faqatgina siz uchun ishlaydi. kommentariyga o'zingiz fikringizni yozgan bo'lsangiz videoda padalisa qilgan bo'lsangiz mavzularga o'tsak ham bo'laveradi Xo'p, birinchi o'rinda haqiqiy oddiy reyslar qachon ochiladi qachon boshlanadi shular haqida gapirib o'tkazishim kerak Xabaringlar bo'lsa, bundan bilmadim, bir qancha video oldin aytib o'tganman, bu haqida ma'lumot berganman, ya'niki O'zbekiston chegaralari, umuman O'zbekiston chegarasi bo'lsin, oddiy reys bo'lsin, e, xabaringlar bo'lsa, noma'lum edi va prezidentimiz qarori bilan 30-iyungacha uzatib yuborgan edi. Ya'ni 30-iyundan keyin O'zbekistonning chegaralari ochilishi haqida e, bir ma'lumot bergandim. Ko'pchilik bu videoni menimcha ko'rmagan yoki ko'rgan bo'lsa ham yana amin bo'lish uchun yana so'rashyapti ya'ni demoqchi bo'lganim prezidentimiz qarori bilan o'zbekiston chegaralari oddiy reyslar birinchi iyun lsidan boshlab boshla qatnovlar boshlanadi chegaralar ochilishni boshlaydi adashmayotgan bo'lsam уже chegaralar ochilgandan keyin oddiy reysda borsangiz hech qanday e, karantin zonalariga bormaysiz bemalol o'zbekistonga kirishingiz mumkin albatta bu narsa под sababi agar kasallik yana ko'payib ketadigan bo'lsa yana uzatib yuborishi mumkin no lekin mm, nima deydi statistikani ko'ryapmiz o'zbekistondagi holatni ko'ryapmiz наоборот kasallik kamayyapti allohga shukur o'shaning uchun bu narsa o'sha fakt bo'lib qolishi mumkin ya'ni o'sha kuni ochiladi faqatgina bitta iltimosim bor ya'ni iltimos murojaat desam ham bo'ladi bilet olmagan bo'lsangiz bilet olmang agar siz bilet olmagan bo'lsangiz bilet xarid qilmagan bo'lsangiz hozirdan olmang sababi ko'pchilik menga aytyapti manaqa manaqa kunga bilet bor ekan manaqa kunda ketsak bo'lar ekan bilet bor ekan yo'lovchilar olmay turinglar aziz yurtdoshlar yo'llar ochilsa любой время bilet olishingiz mumkin o'shaning uchun hozirda o'zida e, hozirdan shoshilib bilet olmang aytganimdek uzatib yuborish yana mumkin agar sizda bilet bo'ladigan bo'lsa e, sizga aytganman bir yil davomida u biletni xohlagan kuningizga o'sha O'zbekiston reyslar qatnaydigan kunga uzatib, o'sha yerga bron qildirib qo'yishingiz mumkin. Bundan xavotir olmang, ya'ni biletingizga ham kuyib qolmaysiz. O'sha chegaralar reyslar ochilgandan keyin borib, bilet shoxobchalaridan yoki murojaat qilgan holatda bemalol o'zingizni biletingizni ochtirib, o'sha kunda bron qildirib ketishingiz mumkin. Ya'ni bilet olganlar biletiga kuyib qolmaydi, buni bilasizlar, chunki shaxsan o'zim Turkiyadagi O'zbekiston e, havo yo'llari bilan gaplashganman mudiri bilan. E, bu haqida o'sha ma'lumot bergan hech qanday e, muammo bo'lmaydi. O'sha o'zingizlar biletinglar bilan O'zbekistonga ketasizlar. Faqatgina oldindan bilet olmanglar, sababi ular bilan gaplashsam, hozir bizni ofitsialniy bilet sotmayapmiz degan. Internetda bilaman, eski o'sha formadagi biletlar qolib ketgan. u u biletni ham kuyib qolmaysiz, lekin olmay turganingizni maslahat beraman, sababi o'zingizlar vaziyatni ko'ryapsizlar. Endi Э, chegara ochilishini ham aytib o'tdim chegaralar o'sha aytganimdek birinchi iyuldan plan qilinyapti xudo xohlasa o'sha kunga aytildi э, agar bu vaziyat jiddiylashib ketmasa o'sha kundan ochiladi bu o'zbekiston haqida edi endi rossiya haqida rossiya bilsanglar bir yilga chegarasini ya'ni aynan immigrant ketib kelishlarini boshqalarini yopib qo'ydi deyishdi to'g'risini aytaman to'g'risi juda ko'pchilik bu narsani aytdi. Lekin o'zim shaxsan bu narsani o'qimadim, ko'rmadim. Lekin e, aytganimdek ko'pchilik menga aytdi, ishonchli insonlar. Ya'ni demoqchi bo'lganim, 1 e, yil davomida e, Rossiyadagilar menimcha faqatgina charter reisda ketadi agar bunday holat bo'ladigan bo'lsa, chunki faqatgina charter reislargina olib ketadi oddiy yo'llar to'xtatilsa. to'xtatilsa. Yo'kida Menimcha Rossiya ham ochilsa kerak уже yozdan. Turkiyaga keladigan bo'lsak, Turkiya 6 ta e, ashama deydi bu yerda qadam 6 e, ta bosqichga bo'lib qo'ydi. 6 e, ta bosqichdan keyin oddiy hayot bo'ladi deb prezident o'zi gapirib o'tdi. Hozir bilmayman 3-chi bosqichdamizmi bilmayman, xullas. <laughs> Shunaqa bosqichlari bor. U sentyabrga qarab ketadi lekin bu bosqichda shu narsani ham aytib o'tib ketishim kerak. Endi sizlarga charter reyslarga kelamiz charter reyslar allohga shukr o'zingizlar ko'rdinglar normaga tushib qoldi va bitta narsa menga bir kunda 200 200 ta odam murojaat qilyapti sms yozib ya'ni aynan charter reysga e, charter reys bilan o'zbekiston ketish kerak bo'lgan qiynayotgan homilador e, yoki yosh katta tamogani kelib qolib ketib qolgan davolangani kelib xullas hamma hamma murojaat qilyapti aziz yurtdoshlar bilasizlar 21 mi 22 mi 21 kun adashmasam turkiyadan o'zbekistonga bor 22 moskvadan ya'ni rossiyadan e, o'zbekistonga charter reyslar bor edi ikkovini kunini adashtirmayotgan bo'lsam xullas demoqchi bo'lganim e, u kuni hamma ham keta olmasa kerak nimaga desanglar murojaat qilayotganlar 10 mingdan oshiq ya'ni e, ro'yxat kiritilganlar O'zingizlar ko'ryapsizlar vaziyatni masalan oddiy sog'lom insonlar ham menga yozyapti qanday ketsam bo'ladi aziz vatandoshlar kutib turing sababi bu yerda aytganimdek homiladorlar bor yoshi kattalar bor kasallar bor xullas o'zinglar tushunasizlar degan umiddaman ya'ni demoqchi bo'lganim siz ham men ham xohlaganim bilan hamma shab e, vagonga minib samolyotga minib ketib olmaydi. keyin ko'pchilik so'rayapti aeroportga borsam aeroportni o'zidan charter reysga chiqib yoki o'sha yerdan bilet olsam bo'ladimi bilet sotishyapti yo'q Bilet sotilmayapti. Biletlar sotuvda yo'q charter reyslardagi faqatgina elchixona ro'yxatdan o'tkazib sizga SMS kelishi kerak. O'sha bitta videoda ayol baqirgandi, ko'rganlar bor, o'sha ayolga SMS keldi masalan. aytishdiki, siz bo'ldi 21-kuni O'zbekistonga ketasiz, 21 gacha tayyorgarlik ko'ring deb SMS keldi. Ya'ni shunday holat bo'ladigan bo'lsa, keyin ketishingiz mumkin. Endi biletlar pullimi, pulsizmi? ya'ni u eski bilet bilan ketyapti bu narsa haqida 100% bitta narsa aytolmayman ya'ni narxlarini lekin 100% aytmoqchi bo'lgan narsam albatta agar sizda biletlaringiz bo'lmasa oldindan bilet olmagan bo'lsangiz ehm, noldan agar umuman biletingiz yo'q ketayotgan bo'lsangiz albatta pul to'laysiz bu e, adashmayapsam 300 dollardan to 500 dollargacha yana ehm, nima deydi sağ sol deydi o'ng chapdan kelgan xabarlarga qaraganda prezidentimiz qarori bilan charter reyslar bilyeti 165 dollar bo'lishi kerak ekanmish ya'ni shaxsan o'zim bu narsani ham o'qimadim просто o'sha eshitgan mish mishim aytyapman sizlarga xullas shu charter reyslarga e, bitta ekranni mana ekranda nomer qoldiraman shunga whatsappdan yoki telegramdan pasportingizni rasmini ismingizni familiyangizni ketmoqchi bo'lganingizni biletingiz rasmi bo'lsa biletingiz rasmini xullas hammasini yuborsangiz sizga sms keladi ro'yxatga olib qo'yadi ro'yxatda aytganimdek e, saralama bilan e, o'zi sms keladi faqatgina kutasizlar xolos faqatgina kutish kerak xolos o'zi sms keladi o'zlari o'zi smslarga jo'natadi endi oxirgisi e, oxirgi xabarimga keladigan bo'lsak bu albatta koronavirusga davo hozirgina o'qidim hattoki bu narsani sizlar bilan ham baham ko'rgim keldi Koronavirusga davo chiqdi aziz yurtdoshlar. Aytishiga qaraganda Amerikada o'sha olimlar, doktorlar birgalikda, ya'ni doktor degan fan doktorlari koronavirusga dori o'ylab topishgan. Ushbu dori turkiy mobaynida o'sha virusni blok qilib qo'yadi va turkiy mobaynida virusni tanalardan e, mutlaqo chiqarib yuboradi va Amerikani aytishiga qaraganda 1 oyda уже Amerika как положено e, normal hayotga qaytadi ekanmish. Endi bu narsa albatta Allohdan Aziz yurtdoshlar, roza Ramazon oyida roza tutayotganlarga Alloh rozasi qabul etsin deyman. Faqatgina yaxshilik qilinglar, yaxshi gapiringlar. Sababi bu muborak oyda faqatgina yaxshilik qilish kerak. o'zi boshqa safar ham qilish kerak albatta <laughs> bu oyda особенно yaxshilik qilish kerak ho'p sizlar bilan men muhammadjon madiyev bilaman qaysidir ma'noda achchig'inglarga tegdim qaysidir ma'noda e, sizlarga kerakli ma'lumotlar berdim degan umiddaman albatta kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr agar aytganimdek e, o'zinglarda shaxsiy savollar bo'lsa instagram yoki oddiy savol bo'ladigan bo'lsa kommentariya va albatta videoni podelitsa qilishinglarni iltimos qilaman kattakon rahmat ko'rishguncha xayr home.